हाय फ्रेंड नमस्कार मयुरी यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचे स्वागत आज आपण एक ॲक्टिव्हिटी खेळणार आहोत एक गेम खेळणार आहोत तो माझा मुलगा राघव याच्यासोबत मी हा गेम खेळणार आहे राघवला तर तुम्ही सगळ्यांनी बघितलंच असेल माझ्या यूट्यूब चॅनलची सुरुवातच राघवच्या पहिल्या व्हिडिओपासून झालेली आहे त्यांनी संभाजीराजे सिरियलचं टायटल सॉन्ग म्हटलेलं आहे जर तुम्ही बघितलं नसेल तर मी व्हिडिओमध्ये ती लिंक शेअर करते तुम्ही नक्की बघा तर आज आपण बघणार आहोत find the shapes and colour बऱ्याच महिलांना बऱ्याच मातांना हा प्रश्न पडतो की माझा मुलगा एक वर्षाचा झाला आहे आता मी त्याला कलर कसे शिकवायचे त्याला अल्फाबेट कसे शिकवायचे त्याला नंबर कसे शिकवायचे तर छोट्या छोट्या ॲक्टिव्हिटीद्वारे आपण लहान मुलांना कलर्स नंबर अल्फाबेट शेप्स अनेक ऑब्जेक्टची ओळख animals wild animal domestic animal कसं शिकू शकतो हे मी तुम्हाला या यूट्यूब चॅनलमध्ये छोट्या छोट्या व्हिडिओद्वारे सांगणार आहे तर तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा चला तर मग आज आपण बघूया राघव सोबत मी find the hi friends Raghav आज आपण काय खेळणार आहे गेम कुठला game shape find the shape and colour तुला खेळायचं आहे गेम हा तर आता आपण सगळ्यात पहिले राघवला काय विचारायचं शेप विचारायचे ओके तू मला राघव आता रेक्टँगल शेप दाखव बरं रेक्टँगल हातामध्ये धर रेक्टँगल शेप गुड बॉय हा rectangle shape clap for Raghav आता मला तू ट्रायंगल शेप दाखव राघव ट्रायंगल शेप दाखव इकडे दाखव हा कुठला शेप आहे गुड बॉय आता तू मला स्क्वेअर शेप दाखव Raghav square square, square, square. Very good. This is square, square. Good boy. आता काय विचारायचं हा आता हार्ट शेप दाखव राघव हार्ट शेप हार्ट दाखव व्यवस्थित मला व्हेरी गुड आता तुम्हाला रेड कलर दाखव Raghav red colour very good boy good boy आणि ब्लू कलर कुठे आहे ब्लू कलर हा कलर कुठला आहे गुड बॉय आणि हा काय याला काय म्हणतात बेटा orange black orange black good boy आणि याचं नाव काय बाळा ओटो हा कलर कुठला आहे गुड बॉय हा कलर हा colour green white good boy हा कलर कलर कुठला गुड बॉय हे काय राघवच्या आणि हा कलर कुठला आहे हा कलर आणि हा कलर गुड बॉय आणि या बॉलचा कलर कुठला आहे बरं ऑरेंज गुड बॉय हा कलर कुठला आहे राघव राघव हा कलर गुड बॉय हा कलर राघव हा कलर कुठला आहे राघव हा कलर या colour pink good boy very good thank you thank you